Si estás tratando de decirme algo, habla ahora, por favor. Puedo oír tus mensajes de oro, pero no entiendo tu intención. Háblame claramente, que me asusta mi propia mente. Oh, que me asusta tu voz. claramente que me asustas.